morning. Ini seperti hotel, ada nomornya, kafannya. Ini satu malamnya 75 dolar. Karena cuma tanah dan fasilitas listrik serta air. Air kalau ada karavan seperti itu punya toilet sendiri itu bisa disalurkan ke sini air sama listrik mau mandi mau cuci piring itu karavannya itu ada uh, kamar mandinya sendiri di dalam seperti itu kalau kita nggak punya jadi cuma tenda sama mobil jadi toiletnya ada di sana baru dibersihkan kayaknya toiletnya itu tempatnya eh, staff jadi mereka tuh itu ada nomornya sendiri-sendiri nomor 21 kayak hotel gitu itu ada beberapa tiga empat orang lima orang enam bersama saya itu dapurnya di situ this is hot showers kalau mau yang cuma mandi di sini cepat ada dan ini toilet ceweknya di sini toilet cowoknya di sana Ini toiletnya bersih. Ini toilet semua bagian sini. Ada sampah. Ini untuk mandi. Mandi shower air panas, air hangat. Ada tempat gantungan juga di balik pintu ini. tempat cukup dua orang satu orang sama anak kecil kalau anak kecil dua orang ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh dan ini untuk orang tua yang disable itu yang nggak bisa jongkok atau duduk butuh pegangan orang tua nah. sangat bersih ada yang meninggalkan Yamaha ini peraturannya tiap hari dibersihkan jadi 10.30 sampai 11.30 itu ditutup toiletnya untuk dikeringkan setelah dibersihkan hujan dan angin hujan lebat angin dingin sekarang jam 10 kurang seperempat 15 to 10 a.m. today and uh, suhunya itu 16 derajat celcius spring waktunya spring and the weather is 16 degrees celcius itu kita sendirian bisa sana tadi malam kalau mau ke toilet itu gelap sana nyebrang tapi aman itu ada resepsionisnya di sana resepsionis sana kafe sekarang juga masih hujan still raining as you can see the cloud dan tempat entertain area untuk anak-anak itu itu ada playground di sana swing chair ini jam 10 pagi cuaca ya hujannya datang dan pergi ini untuk main golf untuk anak-anak atau dewasa juga bisa kemarin kita ini hari hari uh, setelah semalam kemarin kita nyampe sekarang kita ini hari sudah semalam kita di sini ini golf entertainment training training golf nyewa satu orang lima dolar sepuasnya lumayan terus ini basket sama uh, tennis court itu basket di situ anakku kemarin main di sini sama tennis court terus di sana ada volley volley itu volley ini mini golf customers only Oke. masuk ke sini itu volley seperti volley pantai gitu itu kol ini masih kolof tuh ini hmm, kolof ini ada yang karvannya ditaruh sini sama boat itu resepsionis sama kantin cafe so cuman karena cuma nyewa tanah sama air sama listrik ya murah kalau sema seminggu itu 210 dolar seminggu itu orang itu yang karavan eh, baru itu nah karavan baru itu yang ini nih mana tuh nah yang hitam putih nih itu karavan baru dia jual rumahnya beli itu sudah sebulan dia di sini tiga minggu karena biaya hidup semakin mahal jadi untuk yang orang tua pensiun-pensiun itu jadi rumahnya dijual mending hidup tanpa beban di atas karavan seperti itu tra bisa traveling kemana-mana sampahnya sangat rajin dan sangat rapi perawatannya beautiful anakku nggak mau pulang e, karena kita cuman punya mobil dan tenda cuaca tidak mendukung kita memutuskan untuk pergi pulang tapi anakku nggak mau pulang oke okay? thank you for watching see you next video be safe and stay healthy yeah 73 to 74 ah. I had 73 so I am pretty sure the highest score wins no the lowest score wins pass it yo I'm staying second I want to hit number six no again. <laughs> Is this one number six? Almost, bro. I already did this one yesterday. Oh, bro. Luis, Luis, turn. one <laughs> more. No, no, again. No, no. again. <laughs> oh, don't too strong. We were on this way. Let's go. recording it. Don't hit the phone. No, I'll talk. You go front, I'll go. That's what I just said. Or we can go both go on one side. Oh, you Does uni place, tennis? Oh. No. Yeah, I'll go. Did I, I one? Yeah. Okay, let me let me anyway, it has to go over the net. Take the jumper off. Gita, but that, just like, that, it just goes over I'm not hitting it really hard. You won that one because we hit it out. that one. <laughs> that one straight through my blood.